Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halal family welcome to the channel I hope you guys are having yourself a wonderful uh, day in today's video we'll be reacting to the first Palestinian Muslim that had holiday I believe in Indonesia this video was suggested by Nara thank you very much for taking the time to send me your recommendation and suggestion stay tuned guys we'll be right back with the video welcome back guys inshallah we're gonna get started with the video momentarily and at the end of the video i'll be sharing with you my observation and reaction so please make sure you stay until the end with that said we're gonna get started with the video kawan <laughs> <laughs> no problem. Nah, itu hati, kibda. Kibda kibda. Hati-hati. Karena saat ah, Karena saat Eh? Apa? Syarif Allah. Teh apa ini? Apa ini? Kornet. Eh? Kornet. Kornet. Ah. Martadella. Dari Alas. Itu Pak, Bu. Ini, nih Iya, sudah. يلا كول خد واحد وجرب ها enak enak جرب البيت enak itu namanya angkringan, Pak. Ayo, em Ismo angkringan. شوف هذا هيو الاكل زي هيدك الاكل هذا البيض الحمامة وهذاك كمان Itu apa bu? kotak-kotak Otak-otak, ah, ada samak. هذا من دجاج أسس هذا كبدة جرب يلا itu namanya angkringan Gimana kira-kira ya? Duduk di mana kita? Duduk di mana kita? آه نجرب المكان جرب ال بدي اجرب انا عشان بدي اخذ فيديو ايه جرب هذا أو ورا هذاك أحسن هيو هيو هذا الورا هيا هيا هنا هيا هيا هيا افتح الهداء نجرب No, no. Tidak? No. Ini muslimah Palestina sedang uh, mencari tempat untuk makan lesehan atau angkringan di kota Jogja. Uh, dianya sepertinya masih bingung mau makan apa yang diduluin karena baru pertama kali melihat tempat seperti ini dan ah, نجرب هذا ربما هذا المكان نجرب هذا sini aja yuk خلاص اجلس يا جرب هنا آه. Angkringan? Angkringan di Jogja. Di nah, Jogja. Ini ya? Enak. Bagus. Bagus. امسك اشوف ايه ايش هذا؟ دجاج؟ دجاج Ano siya ba ito? Kaki ayam. Kaki ayam. Boleh, oke okay, kita mau coba makan ini keong. Oke, okay, keong. Terus uh, usus. Keong terus usus. Uh, terus ini apa nih mas ini apa ya ayam ya yang otak-otak mana tadi Apa? otak-otak ini ini ya ini otak-otak ya kalau ini kulit ini kulit oh, kulit sapi kulit sapi ya kulit sapi ini apa nih itu jamur kayaknya bang jamur ya Jamur. oke jamur jamur ini otak-otak ya Kanan, kanan, kanan. oke هذا نفسه شيء No, no, Zahra. ها Hadi Zahra. آه بتحكي Rian, كمان مرة eh, di Rian, Jogja. <laughs> itu hati kibda kibda kibda hati-hati karena saat <laughs> karena saat <laughs> هذا حلقلنا حلقلنا اه اروح له مسكت الليل هذا سمك هذا حلزون آه. هذا بياكل احنا هون اثنين والله انا مكلت Sudah? Eh? Syarif. Teh apa ini? Apa ini? Hah? Kornet. Kornet. Ah. Martadella. Dari mana? Alas. Itu, Pak, Bu. Ini, ini. Iya, sudah. Ya, يلا كول خد واحد وجرب ها enak enak جرب البيت enak Enak. Bebek Hanon itu namanya angkringan pak ولكن ما عندي هيك اكل eh زاكي جدا جرب تعال. enak ayo enak sudah sudah angkringan subhanallah you know it's uh, funny because it reminds me of my parents they're a little bit picky too with food items like certain things uh, they wouldn't eat or they wouldn't even want to try it and that's because you know certain stuff for example is not common in afghanistan like for for instance we don't have a lot of crab lobster and shrimp so when they see it um, they're just not used to it so they don't even want to try it and similarly I think with her for example seeing that chicken head and the chicken feet she's like what's going on and i think even for myself i'm not used to it like in afghanistan we don't eat for example a chicken head and a chicken feet so and i've never tried it and if i come across it similarly uh, with me i'll probably be like holding back but uh, it's tough because you know you have to kind of when you go to another uh, country you have to try their cuisine to understand what uh, the food items are what it's made out of and, and what it tastes right so that's part of the the journey which looked uh, pretty interesting so Mm. thank you very much guys for suggesting this video. I enjoyed it. I hope you guys did too. If you did, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. And if you'd like me to react to another video, please put in the comment section below.